Это мне? Ай, блядь! Это мне! Ловушка была, походу. Бля, самое забавное, что так было бы ИРЛ один в один, наверное.